般労組っていうのは、えー、と、個人加盟組合です。誰でも入れる。えっ、ー、と、フリーターでも、えー、どんな働き方をしている人でも、えー、入れる組合という特徴があります。で、えっ、と、そういう個人加盟組合の中でも、えっ、と、特に非正規雇用が多く、それからプレカリアトというふうに呼ばれている、えっ、と、新自由主義経済のもとで、不安定な生き方とか、働き方をしている人が 中心になっている組合です。People ask us what our future I guess people like the word, but it's really hard to explain what it's about. We define it ourselves most of the times in terms of the contracts we have with employers. That is, often we work as uh, temp workers, independent contractors. You're more or less work in a corporate environment like any other employee, but your contract is uh, a temporary one, meaning that you have no rights whatsoever. But then again, there's other opinions saying that we don't really want to define ourselves in terms of a contract with our employers. And that's that's not where we want to begin. Um, it's it's more about our entire lives, how um, the changes that are taking place since the 1990s in Japan are um, affecting us. The question is, who are the creatures? a lot of us are people who just uh, refuse to enter more into like the traditional system of corporations. It's, it's, very difficult to try to explain where we stand in um, relation to these uh, older, more secure paths because a lot of us didn't choose it and a lot of us refused to join. A lot of us were part of uh, corporations or we had more secure jobs but uh, dropped out as we chose uh, more alternative lives, uh, the whole landscape, the whole employment process of corporations sort of sort of changed over the last 10 years. So what was more like voluntary dropping out or voluntary freelancing became more and more difficult to the point that uh, our daily lives became pretty much unlivable. と一概には言えないと思うんですけど、えー、とまず日本の場合、えー、と 戦後ずっと,、えーと、企業内組合っていうかこう会社ごとに労働組合ができていたんですねでだからまずその、えー、会社がこう傾くと組合も、まあ、そのまま存続できないみたいな風に思っているのか組合員の利益より会社の利益を重視しちゃうようなことがあったんですけど、えーまあ、もちろんちゃんとやってた組合もあったんですがで 私たちは個人加盟の組合なので組合の利益をちゃんと重視できるっていうのが、えーと、一つ特徴ですでただそれはフリーターローンの特徴っていうよりは個人加盟組合の特徴ででフリーターローンのさらにその中でも特徴っていうとうん私が感じてるのはえっ、ー、となんか不穏な感じがするどうしたらいいんだろううんと何て言うんだろうその 規律正しい感じじゃなくって組合でもすごい上下関係があるみたいな組合ってあるんですよねで誰かボスがいてその人がこうえばってたりとかでそういう組合でもちゃんと組,、えーと、組合のために働いてくれたりはするんですけどこうでもなんか組合の中に力関係があるでその人に文句が言えないみたいな組合もあるんですけどリタロースはそういう感じじゃないですよね。 <laughs> とりあえずそこまで。なんでそうなってるかっていうとこう自分が感じるところなんですがフリーター労組がこう組合としてこう盛んに活動するように なった時の主なメンバーとかフリーター労組が大事だからということでこう活動に参加してきたメンバーの多くが何らかのこう運動を経験していたっていうことはあると思いますでその運動を経験する中で例えば間近に権力関係を見たりしてそうなっちゃいけないなというのをこうよく見てきて。So Up till then, that was the third May Day um, that this organization coordinated, But uh, it has always just been about May Day. There were no really like any other activities on a daily basis. After this repression, many of the members play. So at the end there were only three or four members left. And a new movement came out of the repression, and that's the freedom movement. 自分がフリーターローソに入ったのは、えー、と戦争反対のデモにずっと参加していて、えー、とフリーターローソも、えーとえー、貧困の問題と同時に戦争反対を言ったりあとデモをやったり、えー、としていたからです。 北労組に入った時は最初あのイラク反戦の活動なんかに参加している時にたまたまフリータロースの主催するデモに参加して、まあ、仲間が逮捕されてその救援をしているうちに入ってしまいました何らかのこう運動を経験していたっていうことはあると思いますでその運動を経験する中でそう、えー 例えば間近に権力関係を見たりしてそうなっちゃいけないなというのをよく見てきてその、えーと、運動の中の誰かボスがえばるとかそういうのをこう組合では許さないようにしようっていうふうにこう頑張ってるというかこうそういうこう文化とかを持ち込まない許さないようにしようっていう、えー、こうなんとなく合意があるっていう感じはします。 不安定で蓄えがないような中で働いたり来たりしているので仕事が切れたら家賃が払えなくなってこうすぐ家を出ていかなければならなくなってしまうとか生活保護を申請の必要があるっていうような組合もこう中にいるのでこうただ労働の問題で結びついているっていうよりはその生きることというか生存とか生活を守るっていうようなことをこう大事にしているとかそその。 生存の面での助け合いの必要性がすごくあるっていうのも特徴の一つだと思います。はいえーと、フリータローで活動する中でその住宅の問題について取り組もうと言ってたんですが去年の年末から今年の初めにかけての派遣切りの問題失業の問題が出てくる中でもう一刻も早く取り組まなきゃいけないんじゃないかということで今年3月ぐらいから、えー、自由と生存の家づくりに取り組んできました。 ターになるような住居を確保しようとかそれから仕事がなくなった時にみんなでこう搾取のなるべくないようなこう仕事を作っていこうとかそういう取り組みもこう今始めているところです。安定状況を作っていくということはなんとか確保できそうな状況に今日ちょっと汚いんですけど本来はちゃんと整理をして物が置いてありますここは資材とかあと工具置き場ですね 実際後でここも部屋になります含めて本当に自分たちがこちらなんですけどインディユニオンさんとあの、まあ、私とか MB ユニオンとかあと個人事業主の方々がシェアしてくれる野菜地開催中ですごめんあの コのあれとかの。頭打っちゃったりして。大変じゃ清水さんに俺頭殴られまあ、ちょっと待って。ちょっと待って。労働組合法は、アメリカと違っていて、えー、どんな職場でもこう一人でもその職場で働いてる人が一人でも組合員になれば。えー、そこの組合は会社と え対等に団体交渉ができるというふうに法律で決まっていますそればっかりですよねねそれは全く政治な難航とは言えないんですよわかりますか次回ちゃんと決めましたよね10月13日行うあのね団体交渉の日程だけ入れて具体的な返事はしないであなたは何も喋らないで倉島さんだけがその場を適当にごまかすようなことだけ喋ってればそれでごまかせると思ってるんですか ごまかそうと思ってないですよじゃあどうして具体的なことを答えないんですかで答えるかどうか協議して決めますってそればっかりじゃないですかしかもさ代表で出てきてるんですよねしかもさ内容をねあらがらどんどんどんどんねこういうふうになるんだよ、ね、引き延ばしして、うん、引き延ばししますって堂々と社員の皆さんに言ったっていうふうにも聞いてますよ本当ですかいやそれは私は聞いてないですそうですか、うん、じゃあそんなふうな情報もありますでそれで最初にこう交渉を申し入れて 交渉してもすぐに、えー、間違いを認めない経営者もいるんですがそういう場合はその、えー、ロースの組合員が大勢で会社の前に行って、えー、会社にきちんと交渉に応じるように、え要求する行動をしたりしますでそういうことによって会社もこのまま組合を軽く扱ってはいけないんだなということが分かってきちんと交渉に応じるようになったり解決に向けて動くようになったりしますえまたえ行政の機関を使って 労働委員会というあの都の機関なんですがそこに会社に交渉に応じるように求めたりということもあります。just choose to flee. Um, we take this next stage of taking direct action to the company. And you see, this is two hours from Tokyo. But yeah, that, that kind of that happens a lot where a person might be working in Tokyo and manager or the president or the owner of the business is living two hours out of Tokyo, in which case we would make the trip directly to their homes and make it clear that we're not going away and that there's no use in prolonging the process, that what they're doing is clearly illegal and make it clear that going to court or hiring lawyers isn't going to be a solution for them because uh, after direct actions we have even other steps. That's when we come with our megaphones also publicize everything on the internet. Um, and also, a lot of us were working in areas such as MPOs or uh, labor unions or independent publishers, uh, sort of part of the left, um, whose employment practices were horrible, but the other mainstream unions wouldn't actually pick up their cases. A lot of the people working in non-traditional like, work also came to us and we would pretty much negotiate with an NPO or maybe an alternative political party, for example, like the Okinawa Independence Party, um, and we would treat them as any other employee.団体交渉の申し入れです 団体交渉の申し入れですやらさんやらさん出てきてくださいよやらさん団体交渉に応じてくださいもしもし開けてよやらさん開けてくださいだよ断交拒否しやがって営業問題営業問題 何言ってんだ断交拒否じゃないかこの野郎 <laughs> うるせえ断交拒否だよ出てこい正々堂々と話し合おうって言ってんでしょやらさやらさ何言ってんだ出てきなさいよ団体交渉権に戻り加入することができる労働組合えフリーター全般労組ですえ本日はえこちらにあるアリス T シャツセンターの、え代表である柳中作生さん えー、琉球独立党それでは高めさん怒りのシュプレヒコールを叩きつけましょう membership unions have paid staff. The union is the only union, one of the few unions where um, we're all volunteers and not, not professionals. Um, and in these unions, it would be that each paid union staff has somewhere between 30 to 50 disputes, cases um, at any time. you would go, the person who joined the union or has grievances would go with the union step. Maybe one, <laughs> one on one, on, they work one on one and go to negotiations with just the two people, the, the, the aggrieved and the union staff. Whereas for here, um, everyone's pretty much a volunteer, and for each dispute, for each individual case, you have a turnout of what seven people or something, right? And that's that's what makes this union pretty special and that way we follow in the footsteps of um, the struggles of like part-time, many part-time female workers, because of course they were, they were the ones who were, who have been fighting that for a long time. You know, being considered dependents and not receiving any benefits, being paid incredibly low wages for long hours, and not really being considered a worker by any of the unions. So it's really we're not really new. We're just continuing something that other groups have always been doing, especially female workers. And I guess there's been criticism that the whole issue is sort of sexist because have always been normal for women. And then as soon as men begin to make like these wages or work under these conditions, suddenly the media is exploding, you know, what's wrong with this world or something like that. えー、フリーター全般労組のあのまずウェブサイトがあります。で eh, えー、そこに労働相談の、えー、メールフォームがあるのでそこにあの働いていてトラブルになった人は詳しいことを書いて、えー、相談のメールを送るっていうことがあります。それから、えー、毎週、えー、週に2回やっている電話相談の時に電話をかけてきて相談をするとか、えー、それから、えー、一度フリーターローソンに来て、えー、問題を解決した人の紹介で組合に来て、 で相談をしたり交渉したりっていうことがあります。あ最近はすごいその商売品とかその今までだったらなかった夜の商売とかすごいいっぱい相談に来ています。はい、ガールズバー。小学生なら。あの。社長が。 ハラスメン l harassment. h a r a 前に帰って、えーと、その日の日給が、えーと、三千0いくら、ケースはたくさんあるんですけれども、えー、多いのは、えー、突然クビになる急にあの解雇されてそれでもう明日からの生活に困ってあの労組に相談に来て団体交渉をして 解雇が撤回されたりとかそれから解雇予告手当相当の解決金が払われるとかそれから働いている間に支払われていなかった残業代の分を後から請求してきちんと払わせるっていうようなことがあります。 You know, for example, the Goodwill Corporation has pretty much bought a baseball stadium. 派遣労働者の個人加盟組合があってでそこでは、えー、例えばグッドウィルあのかなり問題になってますけれどもそこのグッドウィルユニオンをこう一緒に作ったりとか M クルーっていう、えー、これも何て言うんですか建設建築現場に結構派遣している、まあ、これもひどい日雇い派遣会社なんですけどそこのユニオンを作る時に一緒にやったりとか Reader Union is organizing every year a May Day called, called the May Day for Freedom and Survival, which is a, a really independent and fun May Day. 医療費をただにしろ医療費をただにしろ安心して生きさせろ安心して生きさせろできないんだったら税金取るなサウンドデモみたいなデモとかこう、えー、表現の仕方にすごくこだわってるっていうかえっ、ー、と 日本のこうかつての組合の、えーと、デモのスタイルとか、えーと、なんか審査欲の人たちのデモとかはこうなんか形式化されていて伝統的な型にはまってるところがあるんですね。でえーと、だけどそのやり方だと本当の自分の気持ちがこもってないっていうふうにこう思 割れてしまったりとか参加しててもなんかあんまり面白くなくて静かに歩ってるだけとかそれから、えーと、すごい形式化された勇ましい言葉を連呼するだけっていうような感じのデモを今までの運動はしてたんですけど、えーと、とフリーターローストだけじゃないんですけど、まあ、フリーターローストもその中の一つでそういうんじゃないもっと自分たち自身の表現をしようっていうことを大事にしていてでその一つがこう えーと、とサウンドカーでこう音楽を流したりしながら踊りながらデモをするとかそれで自分たちの言いたいこととかを伝えていくとか。 やっぱ半数超えてるんですよねで女性ばっかりの場っていうのがあってそれは私がそのここで自助グループだとか、えー、自称系の例えばオフ会だとか、えー、そういうものに行くと9割女性ですよねリストカットの集まりだとかだからなぜ女性は、えー、こういう場には来ずにそういう心の問題として回収されていくっていうところになぜ9割女性なのかっていうようなでそこでやっぱり本人は自分を責めていってしまうというようななかなか社会的な回路と自分のこう えー、女性ならではの生きづらさの問題をでも、まあ、ツイッター逮捕者もなく、ずっと盛り上がり続けて、デモが、でスペシャルやっぱり、ザ・プレカリアーツって、ですね、マクドナルドの格好して労働者として歌いたいです。 若者たちが若者自身で自分たちの自分たちにより自分たちのための言葉で若者と貧困若者と非正規と言われているものを自分たちはプロレタリアートでありあのプレカリアートであるというふうに定義をして自分たちの宣言をやっているのでそれはとても新鮮だし、まあ、統治者宣言だと思いますまたこれがあの日本国内だけじゃなくてグローバリゼーションの中での格差是正に世界中が取り組んでたり若者がデモをしているわけだからこの 若者と雇用の問題をプレカリアートとして、えもっと世界的な各社是正の問題に広がればと思います。その時に持つこうものあれはバナーああいうものの表現をきちんとこう ありきたりじゃないけど自分の言いたいことをちゃんと書くように工夫するとか、まあ、いろんな服を着てみるとか <laughs> そういうことをこう楽しみながらすごい工夫しているでそこになんかすごいこう義務的じゃなくてものすごいこうそれが好きでしょうがないみたいな人たちもたくさんいてそこにパワーがあるっていう感じがします。なんか参加してるメンバーの中に何だろう えっ、ー、と黒い旗を持ってる人は <laughs> アナーキストアナーキストな人がすごい真面目なアナーキストな人とかがいてアナーキストって真面目なんですかね <laughs> ですごく真摯な感じでアナーキストのえっ、ー、となんか文化を持ち込みつつでも中をむちゃくちゃにするんじゃなくて真摯な感じですごく活動に参加してるいろんな人のこ えーとえー、組合を良くしようっていうこう思いとかこう自分の持ってる力をここに持ってこようっていうなんかその努力の結果という面もあると思います。反貧困ネットワークというこう貧困問題に各分野から取り組むネットワークには参加をしていますし えーと、最近のことで言えばこう G8 に反対する活動にも参加してるし、えーと、実際北海道にも組合がこう何人も行ったりとかしてますし、えーとえー、野宿者の支援をしているグループとの関わりはありますし、えー、もう本当にいろいろありすぎるというかあたくさんあります。で、えー、とフリータローソンあごめんなさい特徴の続きで、えーと 参加しているこう主なメンバーがそれぞれこう自分のフィールドをいろんなところで持っていて運動的なつながりもそれぞれが持っているのでこうそういう人を通してどんどんこう人のつながりが広がっていくとか運動のつながりが広がっていくっていうのはあのあると思います。の楽しいメーデをやってるんですけどそういう感じのメーデは全国で今いくつも行われていてでそのメーデをやっているようなところを中心にしてもっとなんかこう いろんな組合がどんどんできてでこう自分たちの組織がこうすごい巨大になるというかそういういろんなところでやってる人たちとどんどんこうネットワークが広がっていって。まあ別にいいやじゃあもらっちいった獲物たちは獲得するものは未来である熊本の弱い者たちをバカ騒ぎせよ that one of the members of uh, a more established union suggested to us that uh, we begin to really look at our own lives, you know, how we make money, um, our workplaces, why, why we are activists in the first place. Because until then, I think many activists don't really like to talk about um, their situation with money what happens at the jobs. You know, they're all they are, everyone is maybe anti-capitalist, but we we tend to not, not like analyze why like these violations are happening or why we're poor or why we're hungry. Um, and it was around that time that we began to concern ourselves with our daily issues um, that we've always had ever since we were students. So the idea was to form a labor union and well, that will give us some sort of protection. First, we learn to talk about our problems, about um, discussing them not just with people in the company, but on the streets and with, with strangers, writing about them, learning to talk about them, talk about what happens. And we try to look for ways that are cheap so that we can share what we know. And this is, for example, one way. This is a, um, a booklet that covers um, all the aspects or different aspects of our work. This is, in case required, discharge. It shows us uh, under which exact law uh, we're protected and exactly how much uh, we're due. Um, the exact situations when an employer can fire you under what kind of, um, you know, there's different ways of getting fired, I guess. And then there's holiday, there's um, accidents, there's a lot of um, workers' injuries. and what to do in case that happens. Um, and this is just there as data to be downloaded, and we, we, we carry these and just give it to people. みんな身が軽いっていうか、えーと、もともとどうせ不安定なのでこうどっかで組合作ろうと思ったら組合員がこう そのこう例えば悪徳な会社に行って派遣会社とかここに登録して働いてそこで新しいユニオンを立ち上げるとかそんなこともこう活動の一つです。えっと、組合の事務所とあとこう自分たちで仕事をこうする労働者協同組合のこう事務所とあとこう んて言うんですかねオルタナティブな情報が集まるこうえっ、ー、となんだっけ何うっけインインフォショップそういうこう情報交換ができる普通のメディアとかではあんまりこう手に入れられないような情報をこうそこで手に入れたり人と人が交流するようななんかこう集まれるスペースとあとこう急に住むとこがなくなっちゃった人が暮らせるこうなんか住居みたいなところとかがこう なんか一緒になったような建物が手に入れられてでそこでこうどんどんこう相談を受けて、えー、そこでどんどんこう助け合いの輪というかそれからこう理不尽にこう会社とか経営者からやられっぱなしになってる人がこうそれを跳ね返してみんなでこう助け合ってこう一人で孤立していくんじゃなくて、えー、それに反撃してこう そうじゃない場をみんなで作っていけたらいいなと思います。